Всем привет! Вы на канале Фай Николь. И сегодня я приехала на наше Средиземное море. Здесь можно кататься в горках, отдыхать, ловить рыбу, играться в песке и все угодное, кроме купаться. Сейчас же зима. Смотрите, у меня есть шарики. Сейчас вы загадаете желание, и я загадаю желание. И я эти шарики пущу в небо. И ваше желание будет, и тоже мое. Пишите в комментариях, будет оно или нет. Я написала на песке название моего канала «Фанни Коль». Надеюсь, что море его не смоет.